El grupo Lescat organiza este viernes 13 y sábado 14 de diciembre las sextas jornadas de visibilidad lésbica. Estas jornadas pretenden ser un referente en el movimiento LGTB para las mujeres lesbianas y bisexuales. El objetivo de las jornadas es el de establecer estrategias para la visibilidad de las mujeres Es la el es una mica desde donde em, y y donde hem treballat sobretot aquest últim any des de l'ESCAT. para nosotros la visibilidad eh, és, és, és molt important perquè engloba absolutament tots els, els àmbits eh, des d'on treballem i, i per tant ha de ser una mica un paraigües on ens recollim tot el, tot el nostre treball. Los temes que se analizan formen parte de los ya planteados en las jornadas anteriores, donde se mostró la preocupación sobre la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en concreto de las lesbianas. És un tema que s'ha tractat en diferents moments del, del moviment lèsbic, però sempre s'ha quedat com molt, disu, molt diluït i no s'ha acabat una mica de, de treballar i ens trobàvem un moment, a més a més, eh, sociopolític on eh, aquests drets perillen d'alguna manera ja sigui amb la nova reforma de l'anomenada llei de l'avortament, ja sigui amb les noves directrius de, del Ministeri de Sanitat amb, amb el, en referència al, a l'accés a la reproducció assistida, eh, ja sigui a nivell general com a, com a drets sexuals i, i reproductius. Julia Ojoel es una activista LGTB y profesional de la salud que nos plantea el tema exponiendo los debates, los retos y las reivindicaciones pendientes. Una revisión, sobre todo, de dos temas. Un, mm, qué está pasando con el tema del sexo según las donas que tienen sexo amb para que tengo la sensación que todas las cosas que se haciendo se están haciendo en un model del gay. no? Sembla com si les noies estiguessin dient, ei, què passa, que jo no tinc un sexo vainilla, que jo també tinc mucho riesgo. I estem obviant que realment el gran risc de les lesbianes segueix sent que no fan servir preservatiu en les relacions amb els homes cis, que les lesbianes segueixen tenint un consum de tòxic més alt que les dones que no tenen relacions amb dones i això mm, potser convendria plantejar-lo des d'aquest de, sentit. Potser en comptes d'apropar-nos al model i en el tema del sexe segur, ens hauríem d'apropar molt més al model de la dona heterosexual per parlar d'aquests riscos i veure què passa amb les lesbianes doncs, amb aquestes situacions, que jo crec que tenen molt més a veure amb el que s'ha dit tot el tema de l'estrès de les minories, no? El, les qüestions d'homofòbia internalitzada, eh, qüestions relacionades no només amb les agressions reals rebudes, sinó amb, amb les agressions percebudes, amb la por de que et passi alguna cosa. Això potser també implica que moltes lesbianes no surten de l'armari, dintre de les consultes mèdiques. Jo com a metgessa de família hi ha moltes lesbianes que m'he enterat per altres vies que són lesbianes. Ens fa por a les lesbianes sortir de l'armari dintre de la consulta mèdica, que també hem de ser conscients que és el nostre dret i que tenim, vull dir que si tu tens una assistència que creus que no és correcta, tenim vies i en principi l'espai sanitari ha de ser un espai segur. Rosa Almirall, ginecóloga y responsable del programa Transit, plantea también la invisibilidad de las mujeres que tienen relaciones con mujeres en los servicios de salud, explicando las estrategias profesionales y la necesidad de empoderamiento. anys, mm, no existien, vale? ningú verbalitzava en els últims anys sí que apareix ja una història que a mi m'agrada molt, que és el fet de que hi han dones empoderades que ja sols d'entrat ho diuen, no? però això és una, continua sent una minoria. Des de les preguntes que fem a, en aquests serveis de ginecologia, pues, ja fem una sèrie de preguntes que d'alguna manera no estan adreçades a les dones que tenen relacions amb dones. Quan d'important és que aquesta visibilitat tingui lloc, vale? almenys si trobem un professional que puguem ja tenir una relació d'una certa confiança per plantejar alguns aspectes molt específics de lo que seria la salut d'aquestes dones. En este sentido, el empoderamiento como mujeres lesbianas es uno de los temas importantes sobre la mesa. Vull recalcar el paper que tenen els grups de lesbianes en aquest procés d'empoderament. Clar, l'empoderament no te'l dona ningú, l'empoderament sale de ti i surt de tu quan te creus el que estàs fent, Llavors, per això és important que hi hagin grups que et vagin carregant d'aquest poder que et permeti sortir amb orgull de l'armari pues, davant de la, teva, de la teva metgessa de família, davant de la teva ginecòloga. En la misma línia, otro de los objetivos de la jornada es poder analizar el papel del asociacionismo lésbico, la situación actual de crisis y la necesidad de trabajo en red. Una de les coses més importants és poder treballar en xarxa mm, tot, tot l'àmbit de dones i concretament les dones del, del col·lectiu LGTB moltes entitats estan, comencen, comencen o eh, reprenen xarxes eh, antigues per poder treballar, per poder tirar endavant, perquè en el moment en què estem amb unes retallades impressionants dins de, de tot l'àmbit d'associacions i, i, en, i, en, i en tota la nostra societat, eh, la, la manera de tirar endavant els nostres projectes és poder treballar en xarxa i poder-nos donar un suport mutu.